Итак, здорово, здорово, ребят, у нас новое видео, новое видео. А, я надеюсь, оно вам понравится, потому что это не нарезочка, как обычно, с моего стрима, либо просто каточка. Это именно отмонтированное. Надеюсь, то, что оно а, вам понравится. Отмонтированное видео по игре Fear the Wolf. Я думаю, будет прикольно, будет прикольно, и самое главное, что будет атмосферно, хоть и игра не совсем популярная, каточки там на самом деле быстро ищутся, мне она понравилась, как ни странно, вот, поэтому давайте смотреть, а с вас, ну, наверное, какой-то комментарий, может быть, лайкусик, так что давайте не жоптесь и давайте смотреть видео. Ну, а вот, видимо, и первый клиент. ты, сука, умрешь уже? Ну здорово, братанчик. Нихуя себе, дядя, вот это ты меня лут подвез. Окей, окей. конечно. О, вот это уже серьезно. Ля какая. Надо забирать. Да ну Алё, сколько вас тут? Где же вы мне дам все равно уйти? собственно, вот такой вот у нас небольшой ролик получился. Я надеюсь, тебе понравилось. Он был, ну, как по мне, он был атмосферный, интересный. Я вырезал всю воду. Да, киллов немного, да, но это первые катки. Я только-только знакомлюсь с игрой. И если подобные ролики тебе нравятся, я буду в таком формате и другие игры снимать как бы проектов у нас много, поэтому, ну, ты знаешь, что делать, да, нужно поставить лайк, либо дизлайк и написать что-нибудь в комментарии, нравится тебе такой монтаж, не нравится, ну и спасибо за просмотр.